Gua apa dimakan? Gua enggak. Sudah di vote. Anda mau mengombat lagi? Please. Please silent buat you are. uh, what uh, you please let the you people uh, in the front eh no no no in the back door in the black and this area. No aja. Ya. Ayo aja stay what the side. Then what? Ya boy. Oh ya. Ya boy, power. Sorry. Gue coba ambil sana ya. Ada. left, left, left. ada Mau yuk. Nggak, lagi nunduk, nunduk lagi nunduk. Woi, woi. Bisa nggak? Tuh nggak? Yuk, yuk. Tahan lagi. Yuk. Woi, woi, woi. Eh, kaki. Oke, bisa. Dah, satu kena, satu kena. Kena, Lo, itu gua. Yang di situ. Bukan, bukan gua. Gua ada di tadi. Hah? Hah? Lu goblok. Hah? Lu nembakin teman bego. Enggak, itu gua nembakin itu satu. Mana? Ini kaki, kaki siapa? Itu udah mati. Oh, udah mati. Gua bukan nembakin lu. Itu. Ya, hey. Ah, oh, serius? Jagan, jagan, jagan.